いかわいいしかも絶景スポットからのワンワンとトントこのコラボは最高だ最高ですね最高ですね多分最高だと思う優しいお優しいかわいいねトントンえー、これは子供にも大人気ですよね